arz ederim. Çok değerli dekanım, değerli Milli Eğitim Müdürüm, değerli belediye başkanım, e, tüm süper okulların sahibi, değerli özel okullar birliği eş başkanları, değerli e, eğitim yöneticileri, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmacıları çok dikkatle dinledim. Belediye başkanımızın son bahsettiği konu altına çizerek çok özel özel eğitimcilerin dikkat etmesi gereken, belki devlet okullarında yapamasak da özel okulların mutlaka başarması gereken, mutlaka bir sporda, mutlaka bir müzik aleti ve mutlaka bir meşgale, bir hobi, bir alanda mutlaka çocukların gitmesi lazım. Şimdi e, Nimet Hanım tabii çok e, duygusal bir konuşma yaptı. O duygusal konuşmanın üzerine her şeyi de duygusal bina etmek lazım. Ee, biz doğrusu çok duygusal bir milletiz. Ee, bütün her şeyimizde, e, bir işe girdiğimizde bütün benliğimizle gireriz. Yeter ki bize çok kayıt kuyut getirilmesin. Yeter ki bize çok sınırlar getirilmesin. Yeter ki bizim önümüzü açsınlar. Bizde çok mevzuat var. Ben çok mevzuatçı değilim açıkçası. Benim en temel mevzuatım bizim köyde bir kural vardı. Der ki mala davar azarı yoksa bırakınız yapsınlar. Şimdi bu çok önemli. Edwin Smith'in de e, ekonomik Amerika'nın belki ekonomik temel yapılarından birisidir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Mala da var zararı yoksa bu da Türkçesi. Bizim orada Mehmet Hocam bizim memleketimiz. Bizim oranın edebiyatı budur. Köylü mantığı bizim esasında e, Edim Smith'in dediğini binlerce yıl önce demiş. Mala da var zararı yoksa bırakınız yapsınlar. Bizde şimdi çok kayıt kuyut olunca bu eğitimde sıkıntı çıkıyor. Bakın değerli arkadaşlar, milletler eğitici yazmadan eğitenlerdir. Bizde mesela plandır, projedir. Bizde olmayan maalesef eksik olan yerlerimizden birisidir. E, ee, atalarımızın çok güzel bir lafı var. Göç e, yolda düzülür, kervan yolda düzülür derler. Biz aksiyoner bir milletiz. Biz yolda işimizi hallederiz. Kervanda giderken işlerimizi hallederiz. Şimdi bakın e, bununla ilgili size çok özel bir örnek vermek istiyorum. Bizim Türk siyasal tarihinde hocalarımız şunu anlatırlardı. Derlerdi ki bazı milletler eğitici doğuyor. Bu nasıl bir eğitim sistemidir ki en derin anlatırken? 35 yaşında, 33 yaşında bir sır bağlıyorsunuz. ve nasıl eğitiyorsanız Müslüman yapıyorsunuz. Nasıl eğitiyorsanız kendinize sadık yapıyorsunuz. Ve bu adamı sadrazam yapıyorsunuz. 33 yaşındaki adamı e, elekten geçiriyorsunuz ve sizin adamınız yapabiliyorsunuz. Yahu diyorlardı bunun bir müfredatı yok mu? Sabah ne gösteriyordun? Öğlen ne anlatıyordun? Akşam ne yapıyordun? Bir satır yazı olmaz mı diyorlar. Evet, bir satır yazıyor. Ama kayıtlarda var. 33 yaşında Sırp'ı getiriyorsunuz Sırbistan'dan ki Türklere en büyük düşman bir milleti getiriyorsunuz ve sadrazam yapıyorsunuz, başkomutan yapıyorsunuz, her şey yapıyorsunuz. Bu sizin üstün beceriniz olduğunu gösteriyor. Millet olarak biz eğitime çok yatkınız. Bakın gidin ee, bu özel okullar noktasında şimdi ben özel okullar temsilcisini de dinledim. Özel okullar noktasında devletin doğrusu e, katkısı çok az. Bugün Amerika'ya gittiğinizde eğer öğrenci buluyorsanız charter school'u size hem okulu veriyor hem de parasını veriyor. Şimdi devlet benim adıma, benim çocuğuma 3000 dolar e, devlet okulunda harcıyorsa ben bir okul bulduysam Amerika'nın charter school'u dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Ver 3 bin liramı kardeşim oraya ben özel okula veriyorum. Bakalım görelim memlekette yarışma nasıl oluyormuş. Emin olun arkadaşlar biz özel okul sayısını Türkiye'de yüzde 30'a 40'a getirsek Türkiye'de eğitim uçar. Pizza testleri de böyle çökmeyiz. Türkiye Türkiye ekonomide çok yol aldı. Amenna. Türkiye demokratikleşmede çok yol aldı. Amenna. Ama eğitimde maalesef ne yapıyoruz? Pizza testlerinde halimiz o isimde sonlarda dolaşıyoruz. O zaman düşünmemiz lazım. Şimdi mesela EBA'yı neden özel okullarımız açmıyoruz? Açmamız lazım. Bilgi özgürdür arkadaşlar. Hele devletin bilgisi herkese özgür olması gerekir. Sadece okullara da değil. İlla eğitimci olması gerekmiyor ki eğitim materyali hazırlaması için birisi. Ben de oturuyorum eğitim materyali hazırlıyorum. Ben de oturuyorum yazıyorum. Şimdi İstiklal Marşı oratoryosu hazırlamışım. Bu da eğer bir EBA uygulamasıysa buyur EBA uygulaması. Şimdi ben illa eğitimci mi olmam gerekiyor bunun için? Bir şey yazmamışım. Ben 40 sene okumuşum. Yetmiyor mu daha bu, illa bir eğitimci titrim olması gerekiyor bir insana? Dolayısıyla eğitim herkese açıktır. Bir. İlla Nilüfer Belediye Başkanımızın dediği gibi eğitim kökenli olmaya gerekiyor. Bu çarkın içerisinde geçmiş herkes eğitimcidir. Bugün Wikipedia örneği var. Mesela ilk çıktığında insanlar şunu dediler. Ya bu ne biçim bilgi? Olur mu böyle dediler. Herkes yazıyor, ediyor. Bir ton yalan yanlış bilgi olur. Şimdi Wikipedia'da yalan yanlış bilgi en fazla 3 dakika durabiliyor. Özgür bilgi böyle bir şey. Ve ben eğitim modelleri içerisinde arkadaşlar size şunu salık veririm. Kanada örneği çok önemli. Bence bütün eğitimcilerin özel eğitim, özel okullar birliğinin Kanada eğitim modeli üzerinde oturup çok böyle sistemli bir şekilde değerlendirmeler hmm. lazım. Kanada bilgiyi özgürleştirmek için uğraşıyor. Bilgiyi parasız alana çekmek için uğraşıyor. Bilgisayar yazılımlarını parasız alana çekmek için uğraşıyoruz Ne kadar eğitimin masraflarını düşürürseniz ne kadar eğitimin kalitesini de arttıracaksınız demektir. Şimdi ben Mersin'den geldim. Burada Adnan Hocam da burada İçer Koleji'nin sahibi. Şimdi 5 sene önce, 6 sene önce biz Mersin'de akıllı tahta uygulamasına geçti. Bu Fatih projesi denen biz projeyi o zaman Adnan Hocam burada bütün köylerimiz dahil bu uygulamaya geçtik. Özel okullar dedik ki ya biz e, devlet okullarının gerisinde kaldık. Biz de onlara yetişelim. Öyle mi Adnan Hocam? Şimdi yalnız 5 senede 6 senede o kadar çok şey değişti ki bu e, çalıştaya bir katkı olsun diye bunu söylüyorum. 5 senede 6 senede o kadar teknoloji değişti ki Bizim zamanımızda tabletler yoktu. 5 sene 6 sene önce. iPad'ler yoktu. Şimdi tabletler gelişti. Bunların enerji tasarrufları gelişti. Benim iPad 4 gün 5 gün gidiyor şimdi. O zaman eğitim